はい、俺です。えー、今日はコピペ動画について、えー、少しお話ししたいと思います。えっ、ー、と、前もって言っておきますが、えこれは宗教的とか、え洗脳的なものではございません。え自分が、え考えて、え行き着いた考えになります。えそれではね、えまあ、ちょっとね、話していこうかなと思います。えまず、コピペ動画っていうのがどんなものか っていうのが、まあちょっとわからない人がいるかなとか思うんで、ちょっと説明しておきますね。えー、コピペ動画っていうのは、あの、まあ、なんだろうな、よく、下から文字がね、こう、ザーって出てきて、それをまあ、酔わせるような動画。なんかの、そのニュースだとか、えー、なんか、世界の秘密みたいな、陰謀論だとかっていろんなね、YouTube 上にそういう動画があると思うんですよ。それについてね、自分もね、何なんだろう、この動画は、と。 意味あんのかと思ってたんですよ。で、まあ、それで、まあ、とあるね、友人と話したときに、はって気づいた時があって、えー、っとですね、それではね、ここでちょっと一つテストをしていきたいと思うんですよ。まず、お願いがあるんですけど、これをやっていただけないと、ちょっと、えー、話がね、えー、進まないというか、理解されない形になるのでね、 えまあ、絶対とは言いませんけども、えまず、え今、えイヤホン、ヘッドホンをされている方は、え外していただいて、えまあ、スピーカーからね、出る音だけにしていただきたいのですけど、えそれではね、えー、いきたいと思います。えまずね、耳を塞いでください。 えー、ここでね、えー、察しのいい方であれば分かったと思うんですよね。それではね、えー、次に行きたいと思いますけど、えー、次は、えー、まず目を閉じてください。えー、目を閉じている方は今耳が聞こえると思います。ここで、えー、また察しられる方がいると思いますけれども、えー、それでは目を 開けてください。で、大体もう勘がいい人はわかると思いますけれども、まず、私たちの生活で、まあ、自分も5体満足の人間です。見る、聞くっていうのはできる。その中で、えー、まあ、いろんな人たちがいますよ。まず、生活してる中で。その中で、えー、聞こえないとか、見えないっていう方がいると思います。その方たちも多分、YouTube を楽しんでると思うんですよね。 で、なんでかっていうと、その YouTube の動画にも翻訳だとか字幕とかって入れられる部分があるんですよ。で、むしろ、その、コピペ動画、まあ、そのコピペ自体を自分で打ち込んでればね、自分はね、すごい、すごい人だなと思いますけど、まあ、コピペでね、全部バーってやってるのも、まあ、いかがなもんかなと思うんですけど、そこに、まあ、なんだろうな、 すごい、もう1000文字以上とか2000文字以上とかっていう、まあ、文字がどんくらい入れられるかわからないんですけど、やってるんであれば、本当にすごいことだと思います。でもやっぱりそこでコピペだからといって、何も役に立ってないっていう部分じゃないと思うんですよね。もし映画館に行って、その映画を見に行って字幕がなかったとか、じゃ意味がないって話ですよね。でもやっぱりその話の内容はわかると。 音がなくても話の内容がわかる。っていうことが一番重要だと思うんですよね。で、よくね、ネットで、なんであのコピペ動画よ、とか、ね、いろいろあんな楽なさ、動画、どうしようもねえ動画、何なんだよってね、いろいろ書き込みがされてますよ。自分もね、いろいろまとめサイトとかね、ちょっちょっと見に行くんですけどね。まあ書き込まないですけどね。で、そこの中で、ね、やっぱりそういう声がいろいろ上がっていて、 そもそもじゃあこの人たちは動画を作った時あるのかなと。まず動画を作るっていうことに関して、まあそんなの本当に自分の趣味なんで、個人のね。まあどういうふうにやったって、ね、いいなっていう人もいるし、ね、ダメだよっていう、こんなんダメだよっていう人もいる。そんな賛否両論で、もうどうでもいい、どうでもいいんですよ。正直。いっぱいいるんで、意見は。で、その重要性と、っていうのが、やっぱりコピペの動画の重要性 っていうのが、自分もやっぱり何なんだよと思ってたんですよ。その周りの声をね、聞いたときに。これ意味あんのかなって。そんなんずりいよなって確かに思ってました。けど、やっぱり、そういうふうに、自分は、自分はいいんだよって。自分はね、見える、聞こえる。だからいいんだよって、そこまで考えてなかったんですよ。で、ここ最近ね、ちょっといろいろ考えてたときに、やっぱり、あって、これ重要やんって。なんで関西弁なのって話になったけど、 重要なんだなって。自分たち、俺だ、俺が、俺が、俺が楽しめればいい。っていうだけじゃないんだなっていうことに気づいて、これのコピペ動画のとか、まあ、棒読みちゃんもそうなんだけど、そういうのってすごい重要なんだなと思いました。でね、やっぱ一つのね、動画を上げるって、やっぱその人、まあいろんな編集とかしてね、そのね、 あの、苦労が見えますよ。自分もやってるんで。うこのね、たかがね、3分の動画、実質何時間かかってんだろうって。ね、文字打ち込みました。えー、文字のね、ご入力がないか、バーって見て、自分もね、動画上げて、こう、入力のね、間違いなんかしょっちゅうあります。それをね、一人でこう確認して、一人だとね、やっぱね見、見逃しちゃうんですよ。見慣れちゃうから。 やっぱりここでね、2、3人いると、もう、あの、アップする前に、こう、チェックして、2、3人いるとこでチェックしてもらうのが一番いいんですけどね、間違いもなく。自分で基本的に気づかないミスもありつつ、っていうね、そう、で、そこからアップして、えー、タイトルをつけ、えー、な、詳細の部分をかん入れて、えー、そこからね、YouTube のね、動画ね、その運営ですよ。 押していくっていうね、ことをね、考えると、とてもとてもね、それはね、もう本当に、学問ですよ。新しい。それをね、分かってないで、まあ批判するっていうのもね、いかほどのものかと。どういう、どうなのかなっていう部分はありつつ、結構考えさせられる問題なのかなとか自分は思っております。 まあね、あの動画編集ソフトもね、フリーからね、有料なものもありつつね、その動画を作るソフトを理解する、その前にそれを購入する。購入するといってもいろんな種類がある。その種類を自分の中で理解して、で、PC のスペックだとか、そういうのを全部、ね、照らし合わせて、えー、自分でソフトを導入する。で、導入の仕方。ね。で、その導入してからのソフトのいじくり方。 これをね、えー、まあ、経験者だったらいいですよ。ど素人から言ったら、ほんと大変だと思うんですよ。自分もね、ど素人なんですよ。そういう PC に関しては。そ、そこからね、そこまで行って、で、まず諦める人が多いんですよ。わかんねえって。けどやっぱりそういうのがわからない。パソコン上で操作がわからないとか、そういうものに関しては、大体パソコンで調べれば出てきます。 パソコンでわかんないことはパソコンに聞け。でも、やっぱり、その、検索の仕方だとか、で、またいろいろ変わってくるんで、そこで、えー、諦めないことですね。そしたらもう本当に、あの、知恵袋とか行って、もう自分で調べるしかない部分が多いんですけど、でやっぱりそういうふうに自分で調べられるっていう力があるし、そういう答え満足であるんであればね、もうお店に行って聞いたりだとかっていうのもできると思うんですよ。 けどやっぱりそういうことができない人たちがいるんであれば、やっぱりそういうコピペだとか、棒読みちゃんしか読んでねえ動画とか、っていうのも必要だと思うんですよ。自分としては。なのでね、えー、コピペ動画とかね、そういう、まあ、ごく一般的にくだらないなって思われてる動画に関してね、ちょっと語ってみました。えー、そうですね。もうとりあえずこれはこれで話は終わりなんで、えー、またね、えー、お話できることがあれば、え何か くっちゃべっていきたいと思います。えー、それではね、えー、ご視聴の方ありがとうございました。えー、チャンネル登録など、えコメント等、えお待ちしております。えそれでは、さようなら。バイバイ。